Crafty steady guards. about Among Us must die. So you have the game. So this is the game Among Us. And if you don't know that why has Among Us 2 not launched yet, today, I will tell you the, there is an announcement. Couldn't get the announcement last night. 10 25 seconds. Hey everyone, the server is now has some anti-attack to help the server might accidentally ban you for hacking well kill all the bugs of If you aren't hacking, don't worry and join a new room. We are also working on account systems with posting and moderation features to fight toxicity. We will launch it as soon as it is done sometime in November. Finally, a reminder that Among Us 2 is cancelled because we are putting all work back into Among Us 1. Thanks for playing. So, first we will do online and then. Uh, drop. Oh, this was uh, this be right drop. And we should find that game. Uh, no. That is in English. Yeah, yeah, yeah. This, this, this. Oh, yo. Oh, oh. This, this, this, this, this. Oh, yeah, I have tried. I have tried. Uh, what's that? What's up? And, oh, I forget. So, guys, my... So, guys, my... oh, what imposter! Oh, my God! Oh, dude guys my today video is going on to be uh, so my I will make my video in Urdu as I am live in Pakistan and my national language is Urdu, so I will now start from it. So guys, जैसे कि आपने गेम पहले खेली होगी तो हम मानते हैं कि आपने ये electric divert power to shield दे दिया हमें इलेक्ट्रिक डाइवर्ट पावर कहाँ से मिलेगी हमें ये देख लेते हैं हम और ये सारी वाईफाई uh, सिग्नल यार क्या यार तो और ये मिशन भी कॉम्प वाइट फिक्सिंग यहाँ यहाँ करनी है एक और वाइट फिक्सिंग यहाँ हम करते हैं यार इमरजेंसी मीटिंग क्यों रख ली यार चलो जी क्या करना है इसको पिकआउट करना है इनको ठीक है ठीक है मैं भी करूँगा लूसी फर नाम है क्या मैंने कस्टमाइज करना मैं भी इसको बोलते यार यार पिक आउट करना इसको पिक आउट करना यार So, supposed to kill me. Ha ha ha ha ha. Check this hall. ये हॉल कौन है भाई अरे भाई वेलकम हॉल ये हो हॉल यार जल्दी करो मीटिंग एंड होगी यार एक मिनट पड़ा पूरा भाई तू भी वोट कर दे अबे इजी इसी इसी वोट कर दे यार defo dark green easy has two remaining यार टू रिमेनिंग अरे भाई ये तो इसके लिए कुछ है तो भाई डाउनलोड कर ले और जल्दी कर ले भाई ओ भाई और डाउनलोड हो हो हो हो गई गई गई गई हो गई हो गई डाउनलोड हो गई चलो बच्चे और ना ओ बस इसको यूज करते हैं आपने वाइट सीखे अपने बस लास्ट वाइट का यार जोड़ दी मैंने आज क्या मेरे साथ करती हो तुम लोग अगर मैं ये वायर गलत जोड़ दूँ तो वहाँ हो जाएगा खेल मुझे बाहर डाला का जजीरा पाए anybody of you know Alex Putty? Alex Putty. Beep left again. Yeah, he did garbage. None of his people tended to come in. These are visual tasks. क्या कह रहे तो ये रेड स्टेप में वर्ड नहीं किया इसका केक आउट कर दिया बंदे आ सकते हैं करें तो आ जाओ भाई प्राइवेट की पब्लिक है भाई ये मैं तो लूँगा भाई मेरी फेवरेट रेड है हेट आपने रखनी है हम रखना ही ओ यार हम इसको करने में बेसिकली हम इस बच्चों पेट हमारे चेंज कर सकते हैं उसका जो बोर्ड सकते हैं अपने साथ फिर हमारी होगी ये भैया बिल्कुल मजदूर ऐसे ही जब काम कर रहे हैं मेरे रोबोट और सब ओ यार आप लोगों को क्लिक करेगा मेरे की चैनल का तो उसको भी सब्सक्राइब करें वो भी हम मतलब भी खेलते हैं माइंड भी खेलते हैं अच्छी भी खेलते हैं फ्री फायर भी खेलते हैं बच्ची प्लीज़ सब्सक्राइब करें तो फ्री फायर भी जो लाइक करें उसका चैनल का नाम है स्टॉक और उसका अपना नाम है मोइ अच्छा है गया यार क्या ये फजील है फजील है फजील है यार क्या करें हम निकले यहाँ से कैसे मुझे तो ये क्रॉस यार मुझे तो ये क्रॉस में लीव वन यार मेरा ग्रीन कैसे हो गया रही है क्या हो रहा है तो गाइस हम करते हैं कुछ पाएंगे पोस्टर पोस्टर के रियली कर लेते हैं आगे आप भी स्टार्ट करो ना यार मैं किधर हम ही खाली मजदूर हैं इधर Three, two, one, stop! Upside. Crew mate, one imposter among us. चलो चलो admin swipe card swipe card कितने जाने कितने जाने कितने जाने ए ए कुछ नहीं अभी पॉम पॉम पॉम रोबोटॉन रोबोटॉन रोबोटॉन यार क्या अल्लाह अल्लाह प्रैक्टिकल लगे बाद इलेक्ट्रिकल एरिया यार हमने में और यार यार जाएंगे ये क्या ये मैंने यार मुझे मैंने मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कभी यही वाईफाई कनेक्शन फेल हुआ है कहाँ करना क्या यार कुछ समझ नहीं आ रही को किक आउट हो गया ठीक है एमएम के बच्चे सनदी को भी किक कर देते हैं मंगल को भी किक कर देते हैं कूल पाँच को किक कर देते हैं so guys meeting end voting end हो जाएगी अभी अट्ठाईस सेकंड में और यार वैसे इतना मजे की गेम भी नहीं है और कुछ इसमें और seven six five four three two one proceeding start rồi con sẽ cầu thủ अभी याद नहीं एम्पटीट्यूड एम्पटीट्यूड ठीक है यही कैमरा लगा अरे तो, नहीं मैं नहीं जाऊँ do what is I so guys हमारी वीडियो का इख्ताम होने लगा है so thanks for watching my video and please like my channel and also subscribe thank you very much